हेलो और वेलकम फ्रेंड्स गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की गूगल शीट में एक खास शॉर्टकट की के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे कि आप डेट इंसर्ट करवा सकते हैं बहुत आसान है आपने एक्सेल में भी करवाया है लेकिन यहां पर क्या करेंगे कंट्रोल के साथ आपको क्या बटन प्रेस करना है सीटीआरएल प्रेस कीजिए और सीटीआरएल के साथ आपको प्रेस करना है जो सेमीकोलन का बटन होता है वहां पर आपको प्रेस करना है ठीक है यानी सीटीआरएल के साथ प्रेस करना है आपको कोलन जैसे ही सीटीआरएल के साथ कोलन आप प्रेस करेंगे देखेंगे कि यहां पर करंट डेट इंसर्ट हो चुकी है ठीक है इसी तरह से टाइम की बात करें अब देख लीजिए करंट डेट यही है देखिए चौबीस आठ क्या है चौबीस आठ दो हजार कैसे ना तो ये हो गया इंसर्ट लिखिए ये चौबीस हजार आठ दो हजार इक्कीस लिखा हुआ है यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे इसको मैं एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूँ अब यहाँ पर आते हैं अब टाइम इंसर्ट करवा लेते हैं तो ये करंट डेट तो इंसर्ट करवा लिया टाइम इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या होती है टाइम इंसर्ट करवाने के लिए हमें प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और वही सेमीकोलन वाला बटन प्रेस किया तो सेकेंड के साथ टाइम इंसर्ट हो गया देखिए पांच बज के पचपन मिनट छियालीस सेकेंड पीएम हो रहा है शाम हो रहा है देखिए ठीक है ना तो इस तरीके से आप इंसर्ट करवा सकते हैं आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये दोनों शॉर्टकट की कैसे यूज होगा ठीक है अगर आपको डेट इंसर्ट कराना है तो आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस कीजिए और अगर आपको टाइम इंसर्ट कराना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन बटन तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video